Magandang umaga sa ating lahat. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. At uh, ang ipapakita ko ngayon ay yung bahay na nabenta recently here in Arizona. Okay? So, let's take a look.